seger gak kerasa tak

tenang Mbak. Nah, wong Rame sembarang Kowe amin ngene. Ya wis Kalau kalau kalau tembak dek sana. Di kerupuk kerupuk. Kerupuk mana kasih sih tata tuh? Wes dah. Tanjang ya. Kamu tuh kerupuk.

Yo. Nek, Des. Njok ngombene le, Lai. Iku ngombe. Video sendiri. Bangsan. Bangsan. Engkono wong loro kok ono. Mulo ndak ana isa. Urung tak ya. Mire. Cek entek yo. Arep wis. ono anu, kok ono bebek kok. Enggak ono bebek entek. mbok.